တဲ့ပန်းငယ်ငယ်ရှင်ရင်မပြန်လာမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တည်းလုံးချစ်လျက်နေမယ်ပန်းလေးလိုလာတဲ့ချစ်သူမို့ခုစွရတဲ့ကေကိုလည်းမျိုးမိတယ်ခုပွင့်ကစားတဲ့ပန်းငယ် ပြင်မှာလုံမဲဆိုရင်ကိုယ်တတလုံးတွေ့ပွေပါမယ်ရင်တရားချစ်နေမိတယ်ရင်ချားတဲ့ချစ်သူ မှာပြန်လာမယ်ဆိုရင်ကိုယ်သက်သက်လုံးလက်ကမ်းကြုံမယ် တဲ့တန်းကြီးရှိမပြန်လာမေးဆိုရင်ကိုတတလှုပ်ချတဲ့နေမဲပန်းလေးလိုလာတဲ့ချစ်သူမို့ခုဆွေရတကေကိုနှမျောမိတယ်သူပွင့်ကစားတဲ့ပန်းလေး မှာခုလုံးမဲ့ဆိုရင်ဘုံသက်တလုံးတွေ့တွေ့ပါမယ် လုံးလက်ကမ်းကြုံမ